मुझे खरीदना तुम्हारी औकात के बाहर है हम कोई मामूली इंसान नहीं जिसकी तुम कीमत लगा सको much much moments later. Much, much, much later. भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो अभी मजा आएगा ना भिड़ो I got supplies. I need a gun. Watch out! I need a gun. I got it. खत्म बाय बाय